Всем привет! И на обед у меня сегодня бикус по системе минус 60. Рецепт этого блюда достаточно прост. Он в описании под видео. Обязательно пишите свои комментарии, советы и пожелания. Всем приятного аппетита, кто сейчас обедает.